भर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुछ केंद्र हारम कर्पूर गौरम सदा बसंतम विदेवतिं देखभंग भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरम संसार सारं जिकेन्द्रोहसन्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हि देव दिन्दे भवम्भवानीश्वरी करुणावतारम संसार सारम करुणावतारम् संसारसारम् भुजकेन्द्रहारम् कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजकेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयवतिन्दे भवम् भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् केन्द्रः सदा वसन्तं हृदेव वृन्दे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयवृन्दे भवं भवानि सन्तं नमामि कर्पूर संसार सारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विदेवतिन्दे तवम भवानी सहित नमा सहितं नमामि कर्पूरद्वारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र Sandım fidevahinde गरम करुणा बतारम संसार सारम भुजकेन्द्र हारम करपूर गरम संसार सारम भुजकेन्द्र सदा वसन्तम् हे देवि दिन्दे भव मवानी शरणं स्वामि करपूर गरम

पुर कोरं तरुनाब तारं संसार सारं बुझगेंद्र थारं करपूर गोरं तरुनाब तारं संसार सारं बुझगेंद्र हारं करपूर burning